විශ්මයන් දැනුම් සෞන්ධර්යන් නිරතුරුවම ඔබවෙතගෙනෙන මම අද ඔබත් සමගින් කතා කරන්නේ යුරෝපා මහත්දීපේ පේටි එවැනිම වූ රටක් පිළිබඳවයි. ඉතින් අද මේ සූදානම යුරෝපයේ ජල උල්පත ලෙස හැදින්වට සුන්දර ස්විට්සර් අන්දේවෙනට ඔබව රැගෙන යාමටයි. Hello everyone, welcome to the Master that brings you wonders from country to country. Today on Master of this video we are talking about a special country located in the Europe. Come join us, this is our journey to the beautiful Switzerland. මෙරට දකුණින් ඉතාලිය බටහිරින් ප්‍රංශයට උතුරින් ජර්මණයට සහ නැගනේරින් ඔස්ට්‍රියාවට මෙන්ම ලිචස්ටන් ජනරාජයට මයිම්වේ. ඇල්ස් කඳුවටයෙන් වටවී ඇති ඒ අගනුවර බර්න් ඒත් එහි විශාලතම නගරය සූරීජ්. මෙහි වැඩි දෙනෙකු ජමන් බස කතා කරන අතර ඊට අමතරව ප්‍රංශ ඉතාලියානු සහ රොමෑශ් භාසාද භාවිතා වනවා. ජනගානය මිලියන අටයි දශම හතක් වන අතර ඉන්සියට හැත්තෑ හතරයි දශම තුනක් දේශීය ස්විස් ජාතිකයන්. එමෙන්ම ජනගහන ඇති නොවන් ලොව අනු නම වැන්නයි. ස්විස්සලන්තය වර්ග කිලෝමීටර් හතලිස්සෙක්දස් දෙසියසු පහක් විශාලාතර ඒ ලොව එකසේ තිස් දෙවන විශාලතම දේශයයි. ෆෙඩරල් පාලනයක් පවතින එහි ජනාධිපති ඉන්ගාසියෝ කෑසිස්. රාජ්‍ය මුදල්ලේකකය ස්විස් ෆ්‍රෑන්ක්. Thank you රාජභාෂා හතරක් කතා කරන දේශය. ඇල්ස් කඳුකරෙන්න්සයට හැටක් සිට්සලන්තයට අයත් වනවා. යුරෝපා සංගමය සාමාජිකයෙකු වුවත් ඔවුන්ගේ මුදල්ලේකකය ස්විස් ෆ්‍රෑන්ක්. යුරෝපයේ පිරිසිඳුම දේශය. යුරෝපයේ ජල උල්පත ලෙස සැලකෙන දේශය. බටවී ඇති ස්විට්සලන්තය අද ලෝකයේ ඇති නිවුරුමෙන්ම ඉතාමත් බලවත් රාජ්‍යයක්. එකනෙකට වෙනස්තුළු භූමිදර්ශන රාශ්‍යයක් ඇති ස්විට්සලන්තය සැරකෙන්නේ යුරෝපයේ ජල උල්පත නිසයි. And also Switzerland have beautiful mountain landscape, normal temperature and beautiful climate. Now we are going to talking about nature and geography of Switzerland. ස්විට්සලන්තය තුළ ඇත්තේ ඉතාමත් සෞම්‍ය දේශගුණයක්. ඇල්ප්ස් කඳුකරේ මධ්‍යය පිහිට ඇති මෙරට තුළ ප්‍රධාන පාරිසරික් කලාප දෙකක් දක්නට ලැබෙනවා. එනම් බටහිර යුරෝපිය වනන්තර සහ ඇල්ප්ස් කේතුදර මිශ්‍ර වනන්තරයි. ස්විටසලන්තේ බොහෝ පිරිසක් ජීවත් වන්නේ සූරිච්චා ජිනීවා ඇතුළු නගර ප්‍රධ ප්‍රදේශ කේන්ද්‍ර කරගනිමින්. ඒ වගේම මෙරට ඉතාමත් සාමකාමී පාලනයක් පවතින දේශයක්. මානව හිමිකම්වෙන්ම සත්ව අයිතිවාසිකම්ද සුරකින දේශයක් ලෙසයි සුච්චලන්තය සැලකෙන්නේ. ෆෙඩරල් පාලනයක් පෝතින මෙරට ආරක්ෂාව සහ පාලන පහසුවතකා කැන්ටන් පාලන ප්‍රදේශ විසි හයකට බෙදාවෙන් කර තිබෙනවා. එමෙන්ම මෙම දේශය මිලිටරි දේශපාලන හෝ රිජු ආර්ථික ක්‍රියාමාර්ගවලට තුඩුදිය හැකි සන්ධාන සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වන්නේ නැහැ. ඔවුන් එවැනි අවස්ථාවල ස්වාධීන වූ මධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවා. වයස අවුරුදු 20ට වැඩි සියලුම ස්විස් ජාතිකයන් අනිවාර්ය හමුදා පුහුණුවක් ලබන අතර ඔවුන්ගේ හමුදාව වතිකානු ආරක්ෂණ කටයුතු සඳහාද සහාය වනවා. ස්විස්සලන්තයට ඉතාමත් දියුණු ස්ථාවර සහ සමෘද්ධිමත් අධිදාර්ශනික අපනගන සමඟ ආර්ථිකයක් තිබෙනවා. And also Swiss banking service more secure and popular for black money. But the Swiss banking services are one of the world's best of banking services. විවිධ බහුශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී ලොව ධනවත්ම රටවල් අතර සුත්සලන්තයේ සිටිනවා. එහි බැංකු අංශය ලොව ඇති දූෂිතම බැංකු සේවාවක් ලෙසයි පෙන්වා දෙන්නේ. එයට ප්‍රධානතම හේතුව වන්නේ තැන්පත්කරුවන්ගේ තොරතුරු කිසිවිටකත් ඔවුන් හෙළි නොකරන නිසා ලෝපුරා ඇති කළුසල්ලි එහි තැන්පත් කර තිබීමයි. මෙහි නාමික දළදේශය නිෂ්පාරිතය අනුව ලොව විසිවන විශාලතම ආර්ථිකය ඔවුන් සතුයි. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අපනායනයන් වන්නේ සෙරමික් රසායන ද්‍රව්‍ය ඖෂධ විද්‍යාත්මක සහ ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපකරණ සහ කිරි සහ චොකලට් නිෂ්පාදනයි. ලොබ ප්‍රමුඛ ආහාර නිෂ්පාදන සමාවක් වන නෙස්ලේ සුච්චලන්ත සමාගමක්ද වනවා. එකිනෙකට වෙනස් වුණු රටවල් ගැන කතා කරන මම අදෝබත් සමගින් කතා කරේ යුරෝපා මහදේපේ පේටි සුන්දර රටක් වන ස්විත්සලන්තය පිළිබඳවයි. මේ වගේ දන්න රටවල නොදන්න දේවල් ගොඩක් දැනගන්න දැන් සබස්ක්‍රයිබ් කල එකතු වෙන්න හමෙමු තවත් අලුත් video. Today on Master we are talking about beautiful country about Switzerland located in the Europe. Subscribe now master, for new video, like and share this video and see you again with new video.